المستشفى ديال لاله مريم بشفاء الحاله الثانيه ديال السيده اللي كانت حامله الفيروس ديال كوفيد 19 حاله اللي استجبات العلاج آه، حسب البروتوكول ديال وزاره الصحه عمل آه، اللي قام به آه، وفضل تنقول الشفاء ديالها مجموعه ديال الناس متدخلين من اطباء وممرضين ورجال ديال ديال السيكوريتي ولي بروكاردي والشيافر والناس ديال المطبخ كلشي ساهم مساهمه كبيره في شفاء هذه الحاله بالاضافه الناس اللي كانوا تيعاونونا في الميدان اللي هما الناس ديال القوات المسلحه الملكيه اللي كان الحضور ديالهم حضور آه، جيد وايجابي وكان آه، التعاون ديالهم والتعاون ديال الجميع له الفضل الكبير في شفاء هذه الحاله تنتمنوا تلقات لنا حاله اخرى في القصر الكبير وحاله اخرى في العريش حاله اخرى في العريش اللي تنبشر الساكنه ديال العريش بان التحاليل الاولى ديالها راه ايجابيه والتحليلات الثانيه دارت هذا النهار ربما حتى هي ان شاء الله غدا ان شاء الله تغادر المستشفى ويكون عندنا صفر حاله في العريش بقى لنا حاله في القصر الكبير ان شاء الله نتمنى انها